queríamos contarlles os cambios que vai a sufrir este espacio do Pazo das Mendoza que vai a cambiar radicalmente, vai a convertirse nun espacio digitalizado, un espacio de innovación. O noso objetivo é converter esta sede turística da Deputación de Pontevedra nun espacio inteligente dende diferentes puntos de vista. Experiencial, aquí a xente, sacando chegue, vai a vivir experiencias. Tamén dende o punto de vista da xestión e, por suposto, da inclusión, non? de que todas as persoas teñan capacidade para chegarse aos recursos turísticos que ten a provincia de Pontevedra. xente non busca ter información nun papel impreso, ou, senón que usan o móvil e usan todos os instrumentos tecnolóxicos e, polo tanto, que estamos respostando é a este novo mundo e o turismo. Desde logo, calquera actividade económica humana, ou se, ten que ser tecnolóxica, pero o turismo, dende logo, verdad?